Se revelando arte ao tomar a forma na vida Sendo a dobra-prima e lindamente finita Na ordem espontânea, macaco velho autentica Desmerecendo a cumbuca só pra roncar a cuica poeta disse que na noite a cidade é mais bonita Principalmente na presença de uma mina que te ensina quem sou eu Pra falar de amor numa hora dessa Só quero ela de braços abertos fazendo promessas Jogo de dentro, de fora, por cima e por trás Vermelha a explosão de um sangue vivo fugaz Semeando lascivos campos num ardor absoluto De audácia em audácia colherei teus frutos Aninhado em seio, dois pêssegos rosados Um em minha mão esquerda, outro em meus lábios Fito seus olhos castanhos sem ausência Num lindésimo de segundo roubando sua natural essência Na tentativa de fazer o mais exótico dos perfumes Para extinguir desavenças humanos ficarem impunes Com a volúpia fragrância que por si só se resume Me ebulindo ao êxtase no mais elevado cume Quem dera eu viver dessa bela simbiose Num eterno retorno de prazer livre de overdose Só que é um adeus para todos e esse já foi dado Pra Sartre não me caçoar por estar encoleirado porque que elimine a castração no substantivo namoro Gozando deste momento sem rótulos e desaforos Dois sorrisos satisfeitos no emaranhado deste lençol Admiro o lindo brilho no rosto dela ao nascer do sol Ao nascer do sol